Mm. <laughs> <laughs>

えマジでできんのええー すいませんお客様、はい、お席2時間制になりましてそろそろお時間になります2時間早っ早っこちらお会計になりますお願いします早くないですかはいわかりましたありがとうございました Yeah.